Всем привет! В данном видео подробно расскажу и покажу то, как можно выгодно купить себе видеокарту даже при текущих а, ценах на подобные комплектующие компьютерного железа и дефиците чипов памяти. А, для начала нам необходимо зайти, к примеру, в DNS, либо же в Озон мы можем зайти и а, выбрать себе нужную нам видеокарту примеру, э, вот зашли мы а, в DNS. А здесь, к примеру, мы выбрали видеокарту, да? Ну, желательно брать объем памяти. А мы возьмем 6, 8, 10 показать и 12 гигабайт памяти. Нажмем показать. И нам э, выделит э, несколько хороших видеокарт. Ну, здесь у нас видеокарта 1660 Dual. В принципе, за 34 тысячи можно э, взять достаточно-таки неплохая видеокарта, очень хорошая видеокарта. Возьмем ее, откроем. Это очень хорошая карта, она очень холодная, у нее достаточно хорошие температуры. Почему именно это? Сейчас объясню. Дело в том, то, что версии 1660 а, Ti и э, версии 1660 Super они майнят 31 мегахэш а версии, которые 1660, они майнят 26-28 а, мегахэш. Разница в мегахэшах не такая большая, но, как видите, разница в цене. Здесь вот 43 тысячи уже а, стоит видеокарта, а здесь 34 тысячи. И получается разница у нас, а, ну здесь 35, разница 7 тысяч плане того, сколько FPS они будут выдавать, это приблизительно 2-3 FPS в пользу версии, которая будет супер, либо же TI. То есть это не так много, и я думаю, за это не стоит сильно добороться. Также можно здесь выбрать уже видеокарту 26 гиговую, сейчас уберем, оставим вот, десятки, восьмерки. И поищем видеокарту 3060. 550. В принципе, видеокарта хорошая. А однокулерные брать не рекомендую, потому что если один кулер выйдет из строя, то у нас а, карта останется без охлаждения. Придется делать колхоз, либо сдавать по гарантии, либо же покупать кулер. Если с двумя-тремя кулерами, у нас все-таки какой-никакой запас по охлаждению есть. Очень хорошая версия у нас идет 3060 а, а, дуал, еще мы можем рассмотреть. Это за более-менее вменяемые деньги, то, что мы сейчас можем приобрести на рынке. А другие версии я не рассматриваю, разве что можно рассматривать видеокарту 3070 Ti, но видеокарту 3070 Ti а, рассматривать сильно не стоит, потому что она стоит достаточно дорого и не рассчитана, а, к примеру, на среднестатистического покупателя компьютерного железа мамкиного геймера, либо же майнера и так далее. Будем рассматривать э, более доступные видеокарты. Это вот за 34 тысячи и за 58 э, тысяч. То есть э, здесь мы можем, можете сказать мне то, что здесь в принципе, ну, что в принципе 3070 видеокарточка, она стоит ну, 3060 Ti она тоже достаточно дорого стоит. 3070 Ti, если мы можем посмотреть, э, здесь на страничке-то у нас особо-то и нету. Ну да ладно, они стоят достаточно дорого, а смысла их к рассмотрению брать нет. Вот, мы определились с видеокартами, с видеокартами, видеокарта Poly 3060 Dual, чем она хороша. Когда вы купите ее себе в компьютер, первое, что вы можете сделать, это когда не используете свой компьютер, вы можете поставить э, данную видеокарточку в принципе на майнинг, да, и 1660 на майнинг. Начнем с 1660. 1660, к примеру, вы взяли за 34 тысячи, да, за 34 тысячи взяли 1660. Я вот так вот э, сделаю немножечко окошечко, чтобы нам было видно э, расчеты на калькуляторе. И открою калькулятор. Вот он наш калькулятор. И начинаем считать. Сделаю его побольше. Начинаем считать. Здесь у нас 34 тысячи. Данная видеокарта, она майнит 31 мегахэш. Если мы перейдем в вот to mine, э, переходим э, в вот to mine, э, здесь мы выберем, к примеру, 1660. А здесь у нас должна быть видеокарточка где-то. Вот 1660. Она 160 ватт здесь показывает, да? 1660 Ti. Нам 1660 не нужно. Вот 1660. Сколько нам дает? Она у нас потребляет 80 ватт. А, где-то она дает 23 мегахэша. Я предлагаю отключить а, все алгоритмы для начала. И мы будем только использовать алгоритм эти хэш. И данная видеокарта дает не 23 мегахэша, а данная видеокарта с разгоном дает где-то 25 мегахэш, все будет зависеть, ну 25-26 мегахэш, все будет зависеть от памяти, какая память. В среднем это 25 мегахэш. И а, розетку мы возьмем, к примеру, 5 а, рублей, то есть это приблизительно около 5 центов. Нажмем калькулировать, и мы видим, что на NiceHash по алгоритму этих хэш это у нас доллар 63 грязными и доллар 53 чистыми. Если будем майнить на пуле, к примеру, это пул Binance, а, либо же какой-либо другой пул, то здесь будет повыгоднее, вроде как кажется, доллар 68. Ну, возьмем среднюю цену, полтора доллара, поменьше даже возьмем 1,5 бакса, умножим на 74, 72, 74, но возьмем по большему курсу 74, а полтора бакса умножить на 74, и что у нас выходит? У нас выходит 111 рублей в день. Это у нас э, выходит э, грязными, я уже считаю, то есть я уже вычел за электричество, за оплату, э, и у нас получается 111 рублей грязными. Из этих 111 рублей мы, к примеру, получаем в месяц, умножим на 30, Обычно в среднем дней не 31, там 30, 31. 3300 рублей. А в кредит данная видеокарта, если вы ее, к примеру, ее же можно же взять даже не за наличку, но кто возьмет за наличку видеокарту за 34 тысячи, если средняя статистическая зарплата э, обычного россиянина это 30-40 тысяч в месяц, скорее всего он будет брать в кредит, либо же в рассрочку на 12 месяцев. Если взять в рассрочку на 12 месяцев, то это будет 34, а, ну 35 тысяч, 35 а, тысяч а, нужно разделить на 12 месяцев. Итого нам надо будет платить по 2916 рублей. Ну там с процентами где-то по 3000 надо будет платить. Итого у нас даже если мы будем оставлять нашу видеокарту на майнинг, свободное время у нас будет хватать, чтобы заплатить платеж, еще какая-то копейка будет оставаться. А 3300, 3300, да, а минус, к примеру, 300 а где-то по кредиту, да, у нас будет платеж. Итого у нас будет еще оставаться даже 200 рублей. Ну, эти 200 рублей мы возьмем как минусом, то есть то, что у нас ничего не будет оставаться, мы, к примеру, 6 а, часов в день играем, да? 6 часов в день играем, 6-5 часов. Остальное время у нас компьютер в простое. И во время этого простое компьютер будет майнить у нас, и он с лихвой, во-первых, будет оплачивать кредит за вот эту вот видеокарту, да, 1660, и платеж не такой большой, если майнинг э, накроется, да, это будет не так страшно. И за 12 месяцев эта карточка полностью отобьется. А, причем вы будете пользоваться компьютером как обычно, а никаких проблем с этим у вас возникать не будет. И еще можно настроить компьютер так, то что когда вы не играете в компьютерные игры, да, к примеру, у меня на YouTube-канале а, есть э, видео, к примеру, перейдем на YouTube, перейдем на мой канал, и здесь э, вот есть плейлисты по майнингу, Так, так, так, так, так, так, так. Где у нас там майнинг? Вот он майнинг. А, плейлисты с майнингом. И здесь, как видите, здесь есть а майнинг на компьютере. Показываю пример, как я заработал на своем ПК. Э, как майнить, в принципе, сколько майнить? 1070. Так, здесь, в принципе, все по майнингу. Здесь по майнингу на NiceHash, как а, в принципе, вывести крипту с NiceHash на биржу, там продать на этой бирже и так далее. Что с ней делать, а, как со всем этим работать. Э, с этим вы совсем разберетесь, никаких проблем у вас с этим не выйдет. NiceHash, майнинг на компьютере, то есть э, здесь э, вообще никаких проблем не возникает. Вы можете посмотреть, как что это делать. Ссылочку на канал я оставлю а в описании под видео. Можете зайти и посмотреть все по майнингу. Также здесь, в принципе, на канале здесь а, есть и различные другие видео по компьютерам, компьютерная помощь, программы и софт и так далее. Этим можете, конечно, воспользоваться. Также у нас здесь видеокарточка 3060 Dual. А, если вы покупаете ее для компьютера, фишка этой видеокарты в том, то, что а, к ней обязательно должен быть подключен монитор, и эта видеокарточка майнит а, 55-58, э, э, в зависимости от памяти, мегахэш. Это очень хорошо, ну какие-то модели манят 48, э, ну, все зависит от памяти, от вендора, но ну, а как минимум вы можете рассчитывать от 48 до 58 А это довольно-таки неплохой показатель по вот to mine. Карта у нас стоит 59 тысяч рублей, так можно сказать, без одного рубля. Здесь она со скидкой уже продается в DNS. И мы можем посмотреть, допустим, возьмем среднюю мегахэш по вот тумайну. А, кстати, карточка потребляет 125 э, ватт уже. А данная карта потребляет и по мегахэшам она где-то будет... Ну, давайте э, не будем вдаваться в сильные подробности. И возьмем, к примеру, нам повезло, будем считать 55 мегахэш. Она у нас майнит данная карта, это очень хороший показатель. То есть, ну, в среднем они 55-56, ну, чтобы не гнаться, ну, 56 поставим, калькулейт. Причем можно майнить на этой видеокарте и одновременно, ну, потеряете минус 5-7 э, мегахэш, но карта при этом будет майнить, будет потреблять 125-130 ватт, но вы будете сидеть на ютубе, смотреть видео, там скачивать, закачивать, шариться в социальных сетях, просматривать фильмы. А даже, к примеру, вот как я сейчас э, отмайниваю одну из своих видеокарт – я одновременно записываю этот ролик, могу просматривать видео на YouTube и еще майнить. И падение в мегахэшах у меня всего лишь составило 5 мегахэш, я потерял. Причем эта видеокарта, это 3070, она сейчас записывает видео. Я на ней сейчас майню одновременно и плюсом еще сижу на ютубе, в интернете и так далее, пользуюсь компьютером. А никаких проблем у меня с этим не возникает. По температурам можно даже посмотреть, что с этой картой происходит. Температура этой карты вот при таких параметрах 65 power limit, 82 э, temp limit, минус 250 а, по ядру, плюс 1250 по памяти, 90 ну, это я поставил чисто для себя, люблю холодную карту. Вентиляторы не сломаются, это я точно в этом уверен. И если что-то с ними случится, карта на гарантии, это вообще все равно мне. Их купить можно по дешевке за тысячу-полторы тысячи рублей и поменять самому, открутив 6 болтиков и воткнув питание и все. Температура 54 градуса сейчас на карте по ядру, это очень хорошие показатели как можете наблюдать. Так, нажмем «Калькулировать», но на NiceHash, да, 3060 у нас карта. И данная карта приносит 3 э, э, доллара 63, но по факту она не будет столько приносить. Вы можете рассчитывать на стабильные 3 доллара. Не на 3,5, а стабильные 3 доллара, потому что курс то растет, то падает, но 3 доллара будет стабильно. 3 доллара умножить на 74, к примеру, это 222 рубля. Это те цифры, которые я могу вам гарантировать, то есть а, плюс-минус от месяца к месяцу, по крайней мере, ближайшие полгода вы можете на 200-230 рублей рассчитывать. А, то есть умножаем на 31 и получаем, а, карта нам майнит 6800 рублей в месяц. И за электричество, если, к примеру, посчитать, да, мы вычтем, к примеру, за электричество по этой карте, ну, она много не накушает, а даже если брать во внимание электричество всего компьютера и то, что вы на нем играете, фильмы смотрите и так далее, компьютер у вас а, намотал, к примеру, а, пускай 882 рубля, да, 6000 у вас в любом случае останется. Давайте грубый подсчет возьмем, 6000, да, у нас остался, и карта у нас а, стоит а, 58 тысяч вы ее взяли в рассрочку, да, к примеру, ну 59 там, ну пускай она будет 60 вместе с процентами, да, стоит 61 тысячу, обычно э, где-то в рассрочку берешь, все равно выходит на тысячу две дороже, 61 тысяча пускай будет, и мы это разделим на 12, того мы получаем тысяч, то есть вы получите а, свои гарантированные тысяч, да, а, ну, 5000 вам надо будет платить по кредиту, либо же по рассрочке, если вы возьмете в кредит, либо же в рассрочку на 12 месяцев. И эта карта у вас будет отманивать где-то, ну, по крайней мере, отманивать она точно будет, это сто процентов, она вам майнить будет 6000. То есть у вас еще 1000 будет оставаться. Но при этом во время майнинга вы будете смотреть фильмы, э, наслаждаться чем-то. Я вот, к примеру, без проблем могу даже поиграть по, ну, на такой карте, как 3060, э, либо же 3070, в такие э, небольшие игры, как Dota, Герои Меча и Магии 5. А в контру можно без проблем поиграть и при этом майнить одновременно, то есть э, особо сильно не повлияет. То есть, ну, единственное то, что температура вам придется раскрутить вентиляторы на карте и придется, придется добавить power лимита хотя бы до 80 данной карте и по ядру выставить э, где-то минус 100-0 и тогда у вас э, ну, раскрутить вентиляторы на 90-100% э, чтобы у вас карта не перегревалась как видите, купить карточку дешево можно и причем отманить ее, даже отманить целиком за 12 месяцев, это вполне реально. Даже если эфир в ближайшие полгода идет на пост, у вас еще есть полгода, как минимум вы отманите половину цены карты, да, половину цены, а то и 60% стоимости карты вы отманите. То есть вы сможете купить даже ту же условно 1660 а, карточку не за 34 тысячи реально своих денег, а вы вернете себе где-то как минимум 15-20 тысяч обратно, и вам карточка выйдет уже, то, что вы из своего кармана уже заплатите а, где-то 14-15 тысяч всего за эту карту, если не успеете отмайнить, и эфир уйдет на пост. А может он не уйдет на пост так рано, и вы успеете отмайнить карту целиком. Так что я советую брать карточку, к примеру, в кредит или в рассрочку, одну себе в компьютер для игр и отманивать ее во время простоя компьютера. То есть это довольно-таки хороший вариант. Причем видеокарта Polit 1660 э, Dual, Ti, а, либо же 16 либо же 3060 это очень холодные карты и вы можете выставить кулер на 40% оборотов на, посто... на постоянку в обычных задачах при просмотре фильмов, э, э, серфинга интернета и таких мелких игрушек, как Герои Меча и Магии, там, либо же доточка какая-нибудь 40-50%, э, и это будет достаточно тихо. Причем радиатор у них массивный, они почти не греются. Вот так вот можно купить себе видеокарточку. Так что не надо говорить то, что карт есть, кар карт нету, то, что карты стоят дорого. Карту можно купить, карту можно отмайнить, можно отмайнить часть цены, кто-то отмайнит полностью всю цену за видеокарту. Но это всяко разно выйдет дешевле, чем ну, дешевле и лучше, чем просто ждать у моря погоды, пока упадут цены. И быть таким ждуном вечным. А так, надеюсь, вам это видео было полезно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.